Ik ben eigenlijk altijd alleen opgegroeid. Zonder ouders. Mijn moeder stierf toen ik zes was. Kanker gewoon. Mijn vader. En Lea dan? zijn apart van elkaar opgevoed. Kom, we gaan verder.